So, wie stehen wir denn eigentlich zum Runway? Also ich würde sagen, wir starten Richtung Süden. Ja. Das können wir eigentlich jetzt schon mal machen, oder? Dass wenn die anderen kommen, weil sonst klären die uns ja gleich auf. Stimmt. Also äh, ich start nur. Ich Was so machen, dass dann nur einer von uns beiden den Radar anhat und den anderen anweist? Das ist eine gute Idee. Dann schlage ich vor, weil ich habe auch noch de, den, sagen mal, den größeren Radar, massiven sensor Ich habe 10 Sidewinder dabei. Ja, ich habe ihn vollgepackt. Wie viel haben die anderen jeweils? Äh, sechs, glaube ich. Okay. Das wird schon reichen auf dem langen Runway. Wenn es da nicht reicht. Sag mir einfach, sobald du... Ah, ich sehe dich ja. Herr äh, Bonn? wir müssen ja Datalink haben, damit müssen wir uns verbinden können. Das heißt, du siehst meine Ziele. Ja, ja, das sollte so sein. Weil ich sehe dich ja in blau auf mein Radar. Ich werde so weit wie möglich hinten kreisen, weil ich will, dass sie in freundlichen Gebiet dass wir in freundlichen Gebiet kämpfen, dass sie vielleicht, wenn sie nicht aufpassen, von der ZU vielleicht noch Also ich, haben. ich habe ja keine, ich habe ja kein Radar. Ich würde jetzt einfach mal Richtung Norden auch schon ein bisschen streifen. Weil die sollten ja eigentlich uns das Wieselradar aufklären, hoffentlich für unsers äh, Missverstehen. Wie lockt euch die Sideminer? Wie muss ich die benutzen? Ah. Ich sehe es auf dem äh, Sensordisplay und, und mache dann einfach Lock Next Target, oder? Genau. Ah, nee, das, ich sehe ja meinen Cone für den Infrarot. Also ich muss auf zwei Kilometer ran, okay. Nee, auf vier. Ah, stimmt. Das ja, ja, sind 4 Kilometer drin. Ich hab's auf 16-fach gerade eingestellt, mein Sensordisplay. Wie groß ist denn die Karte? Ich macht das überhaupt Sinn, was ich da mache? 20 mal 20. Glaube ich. Ja, bisschen weniger. 14 mal 14. Deswegen bleibe ich relativ weit hinten, aber du bist eh, glaube ich, direkt nee, hinter mir. Ich mach mal auf 8 Kilometer, das muss reichen. Alter, wie schaltet man das nochmal um? Warte. Ja, ich habe es bei mir umgelegt, deswegen kenne ich die Standardkonfiguration nicht mehr. Ja. So, ich mache den Radar an. Okay, ich sehe dich. Sie sehen zwei Radar auf der Map. Kann ja. gut sein, dass Sie dann denken, ja. dass wir beide an haben. Ja, nee, man sieht, dass der Ground Raider ist halt der Punkt auf Boden und die Kuppel nach oben drüben. Jetzt sehe ich deinen Radar nicht mehr, wahrscheinlich wieder zu unten. Gut, dann fliege ich mal Richtung Norden an. Ich lasse meinen Radar aus. Ja, ah, ich warte noch ein bisschen. Echt? Oh, ich ja. sehe glaube ich schon... Ah, ich, sehe dich, du bist deutlich weiter nördlich wie ich. Ja, ich bin aber nicht mal noch über Land, also... Sie, fliegst du an der Rechtskurve, gell? Ja. Okay, ich habe eine kurze Radarsignatur links, also westlich von der Insel. Kann gut sein, dass sie denkt, dass einer flank. Dann schaue ich mal. Also ich kann reingehen, oder? Lass sie doch näher kommen. Die wollen was von uns, nicht wir von ihnen. Ja, 11 Kilometer, zwei Kontakte direkt voraus. Also sie sind im nordöstlichen Quadranten. Also wahrscheinlich im Verfügungsraum. Ja, positiv. zwei. Also ich krieg halt überhaupt nichts mit. Die könnten auch, wenn wir sie nicht intercepten, die Bomben einfach so abschmeißen. Ja, das ist ja eigentlich unser da. Job, oder? Dass wir also den Gunrun verhindern. Genau. Äh, das heißt, wenn wir sie kommen lassen, sind sie schon äh, so weit dran, dass sie die Bomben ausgeklinkt haben. Nicht unbedingt. Ich hätte gesagt, sobald sie 8 Kilometer bei, äh, bei uns sind. 8 Kilometer. Natürlich, es geht schnell. Du, wenn die einmal auf die Tube drücken. Und sind die sofort drin? Also die A10, glaube ich, braucht ein bisschen länger. Ja, die kann auch schon so 700. Okay, ich sehe zwei, zwei, einmal Wasp und einmal Unbekannt. Ja, sie drehen ein. Ja, ich würde sagen, einmal noch Anlauf holen und jetzt Osten. Wenn man die Karte von oben anschaut, dann ist rechts Osten. Ja, ich glaube, ohne Radar kläre ich da niemanden auf. So. Ich bin jetzt halt einmal schon in den Verfügungsraum rein, habe nichts mitbekommen. Ich komme. Du bist bei denen, unter der Schnauze. war die falsche Waffe ausgewählt. Ich glaub's ja nicht. Und hol dir schnell die nächste Maschine. und auf geht's. Du hast mir 10 runtergeholt. Ja. eine Black Wasp und noch eine Black Wasp. Du hast drei runtergeholt. Du wirst mir nicht sagen, dass du die Und Nummer 4. Alter, Bernie! <laughs> Was machen die? Nummer 5 sehe ich nicht. Du hast das Team gewiped. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe nicht einen Schuss dodgen müssen. Ich habe das Gefühl, sie haben mich überhaupt nicht gesehen, aber ich bin doch kein Tankappenflieger. Oder du hast sie so verdammt gut abgelenkt, weil deine Signatur sichtbar war und sie wussten nicht, dass wir... Zu, ne, die mussten wissen, dass wir zu zweit waren, oder? Weil wir beide rüber gespawnt sind. Doch, doch, die, sie wussten, dass wir zu zweit Aber die fliegen ja alle noch, wow. Nein, die fliegen alle, nee, äh, keine fliegen. Die gehen alle, ja, okay, die waren so hoch. Das heißt, du warst jetzt quasi über Friendly Gebiet, hast quasi dich gezeigt und bist, bist du reingegangen? Weil ich habe dich auch nicht mehr bei mir im Data Link gesehen ich war weit hinten. Also